喜欢订阅支持我，有更多动力为大家制作更多视频。二零一六年中国影视男演员排行榜 TOP 一百出炉啦！今天二零一六年中国影视男演员排行榜 TOP 一百出炉，有当红小生，有老戏骨，有中生代，新人也有上榜。你爱豆在里面吗？一至一十名：李易峰、邓超、鹿晗、黄晓明。 罗志祥、吴亦凡、杨洋、霍建华、陈学冬、成龙。一十一至二十名：陈赫、李晨、张艺兴、彭于晏、陈伟霆、张翰、袁弘、蒋劲夫、景柏然、林更新。二十一至三十名：钟汉良、王凯、韩庚、黄磊、陈晓、文章、郑恺、罗晋、胡歌、冯绍峰。 三十一至四十名：古天乐、吴磊、吴京、贾乃亮、郭富城、王祖蓝、吴秀波、佟大为、张若昀、刘恺威。四十一至五十名：孙红雷、刘烨、张一山、黄子韬、李治廷、杜淳、陈坤、陈柏霖、董成鹏、尹正。五十一至六十名：于和伟、王宝强、赵又廷、杜江、张鲁一。 甄子丹、乔振宇、黄轩、毛子俊、张晋，六十一至七十名；张哲瀚、郭涛、明道、欧豪、秦昊、靳东、程毅、张涵予、白敬亭、叶祖新，七十一至八十名；周润发、马可、杨乐、刘青云、张丹峰、徐海乔、马天宇、李连杰、张译、刘昊然，八十一至九十名。 徐峥、秦俊杰、杨烁、刘德华、黄志忠、张国立、朱亚文、谢霆锋、李现、包贝尔。九十一至一百名：陈建斌、小沈阳、张睿、黄渤、梁家辉、王耀庆、于震、张嘉译、杨佑宁、何润东。你对这份榜单满意吗？写在评论区，欢迎关注，明天还有资讯推送。 感谢收看！如果你觉得这篇文章对你有用，别忘了点赞、评论、订阅、转发和收藏哦。 you.